Canal Canal Joãozinho Music de Vista Alegre, Maranhão. subir o Polo Norte de Jorginho Faço um vulcão em evolução né né Meu né? que, meu que, Seu bebê, que caminho Atravesso o Polo Norte de Jorginho Faço um vulcão em evolução Se isso é pique verão, é ideal na lavador Toma um tapa, cachorro, toma tapa, no bumbum Toma um tapa, cachorro, toma tapa, no bumbum Toma um tapa, cachorro, toma tapa, no bumbum cherry, I because